ё маҷнун эхола дихтарта бите эхола дихтарта бите шаҳи орзуҳот мепирса ӯ гули хонаи та шар несай дигаро пирса э, хола дихтарта бите шаҳи орзуҳот мепирса ӯ гули хонаи та шар несай дигаро пирса се солай дус медорум ҳамун гули хонатара истура гуфта намешанате бо ҳамсоята мағариш намехон гарчи ба миллион дихта боша мислиш надидам дихта дар зиндагӣ пухта боша моно якҷо бишем ғам нашава рақимо вадаи хушбахтиш метим ҳарчи дидем ай насиму эхолао чамароӣ мекинум рози шамайли дар китоби зиндагӣ ма маҷнуну муайлайли мепурсим шомега ки гап-гапи хонагиё ай мада агар натенеш раҳи зиндагим сиёҳ ай ма кӣ будаму кӣ буда тақдир овартои ҳамаи рӯза ма интизори ишқи дестоду се моҳси рӯза тоҷикистон миллион гул дошто хаҳаму да боғбону ма ҳаму гурга ҳастам доинда тай борону номарои тахта бинам дыхтари ту бахта бина хидит рӯзи сахта диди намон рӯзи сахта бина дыхтарат зиндагӣ донай фарқи сафед сиёҳ дора гарчи натона гуфта умада ҳиссиёт дора накише норзумона бегона накинем ёрма ӯ касе аст ки ма барош тайёрам битим ҷонма ма камбағалам бойна зиндагии ёдӣ дорум ча аммо фикро надорум не на гену на баранашо бигерма биёнбара ман бемори ишқи ӯву шифо ба ҳар як дардам наметонам ба ғайриш ба дигар омадил васта ма се сол меша ба ғами ишқи духтари ты хаста ба умед истодам се сол ки ӯ айма меша имрӯз тақдир мона шумо ҳал кунем ку чӣ меша не на гену а илтимос дунё мона накунем торик тоқат аз зиндаги ӯро ба хидма медонум шари зиндаги дарди азоб дора ошиқ шабой бехоб дора машнун ба духтари ты раста гуфтаву шитоб дора китоб дора ба номаш ки нахон як саифаша дар зиндаги ёри ма иҷро кадай вазифаша мисолу масал наёред мада дигарора мада то хову дар корай кор надорум дигарора сари зулфи унашид намешаай дигарорам чашмот хеша набина хола шанс бететба морам